नमस्कार एरर कैसे ढूंढी जाए और कैसे उनको सही किया जाए इस पर हमारे एरर ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में आपका स्वागत है मैंने इस एक्स्ट्रा चार डॉट का प्रयोग किया है और इसका कारण यह है कि जब हम इसे रन करते हैं चलिए पीछे चलते हैं एक्स्ट्रा चार पर क्लिक करें हमें यहाँ पार्स एरर मिलती है और यह सब और लाइन 6 पर हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं या हम क्या अपेक्षा नहीं कर रहे हैं इससे संबंधित हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है हम लाइन 6 पर जाते हैं जो कि यहाँ पर है पहली नज़र में हो सकता है यह ठीक लगे किंतु वास्तव में हमें यहाँ पर एक अतिरिक्त कोष्ठक मिला है अतः हम इसे हटा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यह अब कार्य कर रहा है और अब यह ढूंढने में काफ़ी सरल है हालांकि जब आप गणितीय हिसाब जैसा कार्य करते हैं उदाहरण स्वरूप जोड़ना तुलना आदि यदि आप इस प्रकार के गणितीय हिसाब कर रहे हैं और आप अपने कोष्ठकों का ट्रैक खो देते हैं कभी-कभी यह हल करना बहुत सरल होता है जब हम इसे रन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है इसने कोई एरर्स नहीं दिया किंतु यदि मैं एक अतिरिक्त कोष्ठक यहां जोड़ता हूं हमें पार्स एरर मिलेगी जब आप जटिल if statements या पेंचीदा गणितीय ऑपरेशन हल करते हैं आपको जांच लेना चाहिए कि कोष्ठक समान हो बिल्कुल निश्चित कर लें कि आप हर कोष्ठक को जांच रहे हैं या कुछ और जैसे कि कुछ अक्षर जो वहां दिखाई देंगे उदाहरण के लिए चलिए इसके आगे a लिख देते हैं देखिए जब हम वापस जाते हैं हमें अभी भी पार्स एरर मिलती है चलिए इसे हटाते हैं इसे रिफ्रेश करें अभी भी पार्स एरर मिल रही है अच्छा तो आपको पता है कि आपने कुछ टाइप किया है चलिए उसको हटा देते हैं अच्छा तो दूसरा मैं आपको मिसिंग पेज दिखाने जा रहा हूँ चलिए मैं आपको इसकी एरर दिखाता हूँ मिसिंग डॉट पी पर क्लिक करें अच्छा तो हमें लाइन 9 पर अधिक पार्स एरर्स मिली हैं चलिए नीचे चलते हैं और लाइन 9 कहाँ है अर्धविराम अच्छा माफ़ कीजिए वास्तव में यह अभीष्ट नहीं था अतः चलिए पुनः रिफ्रेश करते हैं अच्छा तो हमें लाइन 18 पर पास एरर मिली है चलिए लाइन 18 पर चलते हैं अच्छा अब लाइन 18 यह लाइन यहाँ है जहाँ मैं संकेत कर रहा हूँ लाइन 18 है अच्छा तो लाइन 18 में क्या गलती है वास्तव में लाइन 18 पर कोई भी विषय वस्तु नहीं है तो हम कैसे संभवतः एक एरर पा सकते हैं और इसका कारण है जो मैंने पहले कहा था कि इस स्थान पर जांचें अतः हमें कुछ ऊपर की लाइंस जांचनी होंगी मानिए चार या पांच लाइंस ऊपर की हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट है if posted user name equals Alex echo you own php academy else echo hello name हम कह सकते हैं कि हमको इस इफ स्टेटमेंट के लिए शुरुआती करली कोष्ठक और अंतिम करली कोष्ठक यहाँ पर मिला है यह कार्य क्यों नहीं कर रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ ऊपर पहले से ही एक if स्टेटमेंट शुरू किया है तथा यह हाशिया यानी इंडेंटेशन का उद्देश्य और उपयोगिता है मेरे लिए जब मैं इसको अनुभव से देखता हूँ मैं जानता हूँ कि यह कोष्ठक यहाँ इंडेंटेड है यह कोष्ठक यहाँ उसी लाइन में इंडेंटेड होना चाहिए इसी कारण से यह यहाँ नहीं है अतः यदि यह वहाँ था और वह वहाँ इंडेंटेड था तब मुझे यहाँ ऊपर के पिछले इफ स्टेटमेंट से पता होना चाहिए कि ब्लॉक कहाँ पर शुरू हो रहा है और कहाँ पर समाप्त किन्तु यहाँ ब्लॉक शुरू हो रहा है और यहाँ पर कोई भी अंत कोष्ठक नहीं है मैं इसे यहाँ रखूँगा और जब हम इसे रन करते हैं और आपको यह मिला यह अब कार्य करने लगा है अतः यदि आप अक्षर भूल जाते हैं तो आप एरर्स के लिए अजीब स्थान पर पाएंगे वास्तव में यह एरर के लिए अजीब स्थान नहीं है क्योंकि हम एल्स लिख रहे हैं ब्लॉक की शुरुआत और ब्लॉक का अंत और हम क्या चाह रहे हैं कि इस ब्लॉक का अब एक अंत हो क्योंकि यह वह ब्लॉक है जिसका अंत नहीं किया गया है अतः हम कह रहे हैं कि लाइन एरर वास्तव में यहाँ नहीं है क्योंकि हमें यहाँ ब्लॉक का एक अंत चाहिए अब यह कार्य करेगा ठीक है अतः कुछ लाइंस ऊपर देखिए और देखिए कहाँ एक एल्स बिना अंत के हो सकता है या कोई अन्य अक्षर छूट गया है या कुछ और जिसकी आपको आवश्यकता है नहीं है अब चलिए getPost.php को देखते हैं मैंने सिर्फ इसे प्रदर्शित करने के लिए एरर रिपोर्टिंग ई ऑल का प्रयोग किया है यह डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस प्रकार की एरर को बताने जा रहा है इसका मतलब सारी एरर्स नहीं है यह सभी एरर्स की विस्तृत सूची नहीं है जो रिपोर्ट की जा सकती है यह इस फंक्शन के लिए केवल एक मापदंड है यह हमें कुछ एरर्स देखने की अनुमति देता है जो कि उपयोगकर्ता आमतौर पर नहीं बोलते हैं मेरा मतलब यदि आपको अपनी खुद की वेबसाइट प्रारंभ करनी होती तो आप इसका उपयोग ना करते किंतु मेरे पास इस पर एक ट्यूटोरियल है जिसे आपको देखना चाहिए अतः यह एक गेट पोस्ट एरर है चलिए यहाँ चलते हैं अच्छा तो हमें एक डाटा नामक वेरिएबल मिला है यह नेम नामक गेट वेरिएबल है हमारा कोड कहता है यदि यह वेरिएबल डाटा मौजूद है तब डाटा एको करिए और यह एक साधारण प्रोग्राम जैसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कोई सही एरर नहीं है हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल ले रहे हैं और सब कुछ ठीक से कार्य कर रहा है और यहाँ पर लाइन ब्रेक एरर या लाइन टर्मिनेटिंग एरर दोनों में से एक भी नहीं है हम कुछ नहीं भूले हैं हमें इसमें कुछ और जोड़ने की आवश्यकता नहीं है किंतु हम जब इस पेज को रन करते हैं हमें यह नोटिस मिलती है अब यह एक पार्स एरर नहीं है जो आपने पहले देखा या एक नोटिस है और इस एरर के रहते पेज ठीक से कार्य नहीं कर सकता चलिए मैं आपको दिखाता हूं मैं यहां नेम इक्वल्स एलेक्स लिखता हूं और यह एरर चली जाती है यह दर्शाता है कि वास्तव में हमारे कोड में यहां पर कोई भी गलती नहीं है किंतु पहले क्या गलत था यह था कि यह डाटा वेरिएबल पूर्ण नहीं था यह उसी के समान है कि डाटा बिल्कुल खाली है चलिए यहां मैं लिखता हूं echo वेरिएबल alex और यह लाइन पांच है चलिए रिफ्रेश करें undefined variable alex undefined index name अतः हम क्या कर रहे हैं ठीक है चलिए मैं प्रारंभ से शुरू करता हूं यह अधूरा है यदि नेम का विस्तृत विवरण हेडर में नहीं किया गया है इसलिए डाटा खाली है और इसलिए हमें एरर अनडिफाइंड इंडेक्स मिली बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें अनडिफाइंड वेरिएबल मिला था यदि हम वेरिएबल एको करवाते हैं जो कि निर्धारित नहीं किया गया है अतः जैसे ही हम यहाँ कोई डाटा रखते हैं यह एरर चली जाती है चलिए इसे रिफ्रेश करें यदि आपको इस शुरुआती एरर से छुटकारा पाना है तो आपको बस इतना करना है कि इस लाइन के बीच में या शुरू में एक ऐड चिन्ह लगा दीजिए जब हम रिफ्रेश करते हैं हमें कुछ नहीं मिलता है क्योंकि कोई भी हेडर निर्धारित नहीं किया गया है कोई भी गेट वेरिएबल निर्धारित नहीं किया गया है और जैसे ही हम नेम इक्वल्स एलेक्स लिखते हैं हमारा नेम एको होता है बिल्कुल उसी तरह जैसे कि कोड यहाँ दर्शा रहा है यद्यपि आप इफ डाटा एग्जिस्ट का उपयोग कर रहे हैं तकनीकी रूप से यह अभी भी मौजूद नहीं है यदि यहाँ कुछ भी नहीं रखा है तो इसको देखिए अभी के लिए बस इतना ही अंतिम भाग में मैं तेजी से अगले दो सामान्य एरर्स के बारे में बताऊंगा वहां पर मिलते हैं देखने के लिए धन्यवाद